જ્યારે ભાવની વાત કરીએ તો તેની ક્વોલિટી મુજબ તેરસો પચાસથી સોળસો પચાસના હતા એ વનને ફોર સોળસો પાસઠ સુધીનું બજાર જતું ગામડે બેઠા પંદરસો પંચોતેરથી સોળસો ત્રીસના ભાવ ઓફર થતા પરંતુ કામકાજો પાંખા હતા કારણ કે ખેડૂતો વેચવામાં રસ ધરાવતા નથી હાલ રાજ્યભરની આવકો માવઠું હળવું પડતા સતત વધવા લાગી છે ને આજે ગુજરાતભરની આવકો એંસી હજાર મનની જોવા મળી છે ને એક નિષ્ણાંતે કહ્યા પ્રમાણે રૂનું બજાર સુધરશે તો હજે કપાસના ભાવ ભાવ સત્તરસો પ્લસ જવાની પૂરી શક્યતા છે તો ચાલો જાણે લે કપાસના ભાવ રાજકોટ પંદરસો વીસ થી સોળસો ને પચીસ અમરેલી અગિયારસો થી સોળસો ને અઢાર જસદણ ચૌદસો થી સોળસો ને વીસ બોટાદ ચૌદસો ત્રીસથી સોળસોને સાઠ રૂપિયા મહુવા નવસો બેથી પંદરસો પંચાણું ગોંડલ એક હજાર એકોતેરથી સોળસો ને એકાવન કાલાવાડ ચૌદસો પચાસથી સોળસો ને પચાસ જામજોધપુર ચૌદસોથી સોળસો ને સોળ ભાવનગર ચૌદસો પચીસથી સોળસો ને પાંચ જામનગર તેરસોથી પંદરસો ને સિત્તેર બાબરા પંદરસોથી સોળસો ને પચાસ વાંકાનેર તેરસો પંચોતેરથી સોળસો ને અગિયાર રાજુલા એક હજારથી સોળસો ને છ હળવદ બારસોથી સોળસો એકાણું બગસરા તેરસો પચાસથી સોળસો ને એકત્રીસ ઉપલેટા તેરસોથી સોળસો ને વીસ રૂપિયા માણાવદર ચૌદસો નેવથી સોળસો ને વીસ વીંસ્યા પંદરસોથી સોળસો ને બાર ભેંસાળ ચૌદસોથી સોળસો ને અગિયાર લાલપુર તેરસો ત્રીસથી પંદરસો ને સન્નું રૂપિયા પાલીતાણા તેરસો એંશીથી પંદરસો પંચોતેર હારીસ પંદરસો સિત્તેરથી સોળસો ચોર્યાસી તળાજા તેરસો પિસ્તાલીસથી સોળસો અઠ્યાસી વિસનગર તેરસોથી સોળસો ને ત્રણ વિજાપુર પંદરસો ચાલીસથી સોળસો ને છત્રીસ કુકરવાડા તેરસો પચાસથી સોળસો હેમદનગર ચૌદસો પંચાણુંથી સોળસો ને પંચાવન સણાસમાં અગિયારસોથી સોળસો ને બાર પાટણ ચૌદસોથી સોળસો ને પાંચ સિદ્ધપુર પંદરસોથી ને નવ ગઢડા પંદરસો પાંચથી સોળસોને છ ધંધુકા તેરસો એકથી સોળસો ને એકત્રીસ રૂપિયા વિરમગામ બારસો ત્રીસથી પંદરસો અઠ્ઠાણું જાદર સોળસોથી સોળસો ને પંદર